Ano kayang laman ng sugot ni Kuya? Sister with wings or sister without wings? Hello guys, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please na yung subscribe, notification bell for more videos.